Он пока. तो चलेगा ये वेट वाइप्स है खोल वेट वाइप्स क्यों यूज़ करेंगे दोस्त ब्लेड यूज़ करेंगे तो हम स्प्रिट या अल्कोहल यूज़ करेंगे ना ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना, हो थोड़ा चुभेगी तो सही वही आप तो सही मारो हाँ क्योंकि अगर कोई भी हल्की चीज़ यूज़ करेंगे तो जो कोई ना कोई चांस रह जाएगा ना ब्लड ठीक hmm. कैसे हो रहा डॉक्टर ये जो आप पानी आते? पानी कम पीते हो इसलिए हम्म हाँ। Shirt hmm. पहन लो आ आगे आ जाओ सही ना रिलैक्स करो टर्न कर लो इधर 저는 지금 내가 지금 그래서 졸업 Relax. చూడు చూడు చూడు చూడు చూడు See that? Yeah. आओ बैठो हम लोग कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या लगा क्या बढ़िया एक्सपीरियंस था मतलब वर्थ है रिलीफ हम्म। है इंस्टेंट रिलीफ है पता चल रहा है हम्म। हाँ, जो नेक में जो मेरी स्टिफनेस थी ना ये वाली तो पता चल गई है ये थोड़ा ये और ये फोल्ड है हम्म, यहाँ हम्म, हम्म। ये स्टिफनेस ये हल्का हल्का यहाँ बाइक से लगा वेरी गुड और कब के बाद तो के बाद मतलब अभी लाइट लग रही है बॉडी जैसे मतलब पहले कुछ लग रहा था अंदर से अजीब सा तो काफ़ी मतलब देखते ही रिजल्ट आता चलो वेरी गुड